Hola, soy Joan, batería de Vostok. Bueno, pues empecé estudiando música clásica y música tradicional y más tarde me orienté eh, al estudio más especializado en la batería sobre todo por influencias de grupos como Slipknot o System of a Down. Pues todo empezó cuando conocí a Senen Yamanel, componentes del grupo. Los conocí en una escuela musical y juntos hemos trabajado con distintos proyectos hasta que hemos llegado a Boston. Actualmente estoy estudiando diseño, concretamente diseño de producto, y además he trabajado para empresas diseñando los logotipos y imágenes corporativas. Aparte de la música, me interesan muchísimo las cartas de cervezas y las cervezas artesanas en general. Bueno, ya me conocéis un poco más, espero veros en los próximos conciertos y saludos a todos. impossible